аткарылган жумуштун мааниси эмнеден көз каранды экенин карап көрөлү кыймылдап жаткан денеге канчалык көп күч колдонулса ошончолук көп иш аткарылары айдан ачык элестетиңиз сиз жүктү бир куту китепти бир аз аралыкты жылдырышыңыз керек сиз короткон күч 100 ньютонга барабар андан кийин жүктүн массасын жогорулаган азыр эки куту бар жана аларды бирдей аралыкка жылдыруу үчүн 200 ньютон күч колдонуу керек экинчи учурда кылган жумушуң экесе көп болот анткени эки кутуну жылдыруу ишин бир куту жылдыруу үчүн жасалган жумуштун экесе көп деп кароого болот жумуш нерсенин которулган аралыгынан да көз каранды канчалык алыстыкка жүктү сүйрөө керек болсо жумуш ошончолук көп аткарылат эгерде нерсенин которулушу 0 болсо анда жумуш да 0 болот нерсе инерция менен кыймылдаган учурда жумуш 0го барабар дене белгилүү бир аралыкты жылдырат бирок күч ага таасир этпейт демек аткарылган жумуш 0го барабар